fan aquests animals quan entren al barri? Eh? Bon home! Però premsa objetiva. Això, és el, això és els seus violents, no? Això són els seus violents. Un pobre home de 60 i pico d'anys, 67 anys que té. Eh? Una persona. A maioria, nós nos cremos. Sim, aqui hoje o café. Crema, fogo, meu ¡Está cerrado! ¡No podemos irnos!